Companhia Circênicos! Circênicos e outras histórias, um programa de viagem, circo arte de rua e festivais ao redor do mundo todo. Uma oportunidade para você conhecer o mundo através de uma companhia de circo. Somos uma companhia excêntrica aqui de Brasília e já viajamos o mundo inteiro apresentando espetáculo, participando de festivais e é tudo isso que a gente vai mostrar para vocês. Depois de viajar por mais de 40 países e em 5 continentes, a Companhia Sercênicos acumulou uma série de histórias para contar para vocês. Passando por lugares incríveis como deserto, como geleiras, como ilhas. E Berlim. Acabei de chegar na Coreia. Going to Amsterdam. Marrakech, não Marrakech. que a gente está querendo mostrar para vocês é o lado B, é aquela parte que você não vai ver em nenhum livrinho de turismo. Um pouco dos artistas, sabe? Que estão viajando o mundo inteiro, mas viajando de um jeito diferente, que é trabalhando, que é fazendo arte. A gente mostra coisas muito boas no nosso caminho, as dificuldades de fazer esse tipo de viagem, os transportes, as comidas, várias diversidade, vários amigos, outros artistas, outros shows, né? É verdade, é um estilo de vida, é um estilo de viagem que poucas pessoas conhecem. A gente vai mostrar não só a nossa história, mas cercênicos e outras histórias de outros artistas e muita coisa que a gente tem para contar para vocês. Então é uma história contemporânea, o que está acontecendo agora no mundo, quem são essas pessoas que estão viajando, quem são essas companhias, de onde elas vêm, o que elas fazem, o que elas comem, como se reproduzem. E sempre vão ter novos episódios porque sempre tem novas viagens e isso só continua. Então se inscreva, veja o nosso Instagram, onde a gente posta uma série de fotos sobre circo, não só da gente, mas de vários artistas. É isso aí, Sim, galera! Sim. Acompanha a gente, até a próxima! Valeu. Siga nosso canal e logo mais tem mais novidades.